सभी से पहले मैं आप सबको नमस्ते बोलना चाह रही हूँ सन ऑफ बिहार टाइटल एक मुझे बहुत पसंद हुआ जिस दिन मैंने स्टोरी सुना और बहुत मतलब जैसे अभी भोजपुरी में कोई वलगड़ी की नहीं चलती इस मूवी भी बहुत अच्छे से जैसे इसमें मेरा एक शिक्षिका टीचर की किरदार अनुभव रही है जो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मैं फर्स्ट टाइम स्कूल टीचर के कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इसमें बिहार में मतलब एडुकेशन को लेके अभी तक कितना मतलब एकदम आप रूरल एरियाज में जाओ एकदम विलेज साइड जाओ वहाँ पे शिक्षा को तो इतना ज़्यादा अभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता तो वो मैं घर घर पे जाके मैं समझा रही हूँ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आपको कोर्ट में आना पड़ा <laughs> बस तो मैं नहीं बोल सकती लेकिन थोड़ा सा मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं ही जाके इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि सारी की उनके घर जाके मैं अपील कर सकती हूँ कि हम्म, ऐसे करके हाँ लोग पैसा कमाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों के परिवार भेज दे रहे हैं हमारा ही नहीं करता हाँ, हाँ। अभी इस डेज पे एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है तो मैं जाके इन्फॉर्मेशन कर रही हूँ मतलब बहुत गलत तरीके से इन लोगों स्कूल के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं सब चीज़ें जाके मैं बोल रही हूँ उनको तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है जो मैं उनको कहाँ बैठा हाँ, हाँ, इनको पता है मैं अच्छा भी बहुत दिन बाद जी के साथ काम कर रही हूँ तो बहुत सच में बहुत अच्छा फील हो है होप कि मूवी बहुत हीट हुआ आप सभी के आशीर्वाद अब तो हम दोनों की जोड़ी बहुत प्यार भी की थी तो इस आई भी उनके साथ कर रही है स्टोरी डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि आप लोगों को अच्छे हैं खबर तो ऐसी है मैम कि खेसारी से बोले कि हमारी गर्लफ्रेंड है क्या कहना चाहेंगे ऑन सेट एक हीरो की तो हीरोइन ही गर्लफ्रेंड होते हैं ना तो जैसे कि पहले मूवी भी किए उसमें भी मैं उनके गर्लफ्रेंड थी क्योंकि हीरो हीरोइन थी इसमें भी मैं उनकी हीरोइन थी डेफिनेटली गर्लफ्रेंड तो होता ही है गर्लफ्रेंड तो आप आप गर्लफ्रेंड मानती हैं उनको डेफिनेटली ऑन सेट जब तक रहेंगे हम लोग तब तक तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुई क्यों ना मानूँ फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या हाँ रवि जी के साथ ये मेरा फर्स्ट मूवी है रवि जी के साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर है मेरे तो काम करने की मैं इच्छा थी कि तो जब रवि जी फिर मुझे उसके इस बारे में फ़ोन कॉल आया मुझे तो मुझे बहुत खुशी हुई और किसान जी का अपोजिट हुआ अच्छा इसमें जी के साथ भी पहला मूवी है ओवरऑल मतलब मुझे बहुत अच्छा टीम मिला है बहुत एक्सपीरियंस टीम मिला है मैं चाहूँगी Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.